أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين ورد الله الخالد عن جميع المؤمنين إخوتي في الإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi nuy àndal di wétalante ak di ramante ci wàllu pas-pas ci bés bu sell bi fa tabaarakallaahu gannaaw biñ ci sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi jiital ci ñaan gi ak ci nuyoo beeg ziyaar bi sunu kilifa suñu sang gannaawam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaani suñu maam Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum góor ga ca roq ba ba tey yan na ay leeram di wéy di ñu gunge saa su ne ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaanal sunu capitaine di Sayyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum bu sayid cheikh mouhamadou nil moustapha sel maktum yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla aar ko yal na yàlla mottali yéene mag ñi ci moom yal na yàlla defal ko sutura yal na yàlla defal ko ndam yal na yàlla defal ko wér fa tabaarakallahu yal na bu ñu wuteeg joxañam fa tabaarakallahu di ko ñaanal yàlla it yal na ko yàlla defal réussite ci mission bi bu ëpp ñi fi jot a jaar réussite bi ñu am ci barke maamam di turandoom waaye ci barke kilifaam di sëriñam di cheikh seydi mouhamadun il moustapha si xafisahuma allahu wa ayadahuma wa raahuma bi jaahi nabil moustapha sallallahu alayhi wa sallam looloo tax gis nga li seydna xasan mee nga wax ci programme boobu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha tëraloon à l'époque du président Abdou Diouf te ñu bloqué programme boobu nga xam ni dañu bëggoon ñu introduire ko ci biir njàngale mi système éducatif bi pourtant ba mu demee Dubaï ba mu demee Dubaï waa Dubaï dañ ko wax ni sa programme boobu dañu bëgg nga indil ñu ko fii ñun ñu defal ko sunuy ndaw ñu proposé ko loo xam ne dana dem presque cinq milliards ci at mi mu xëy suba dellu si fii si Sénégal ni man Moustarchidine moo ma gënal lu ma am loolu ñu wax ko ñi nga xam ni dañu yaakaar ne ay détracteurs lañu te fekk ils sont des ignorants Serigne Moustapha bu nekkul woon cëru yàllaam te mu wóor ñu ñun bu nekkul woon donn gi mu donn mag ñi te mu wóor ñu ñun yooyu yëpp dañ koy jël teg ko fële bu nekkul woon sëtu sëriñ Babacar Si nekkul njab njaboot walla doomu maam Cheikh Ahmed Tijani gis nga yii yëpp dañ koy jël teg ko fële yii yëpp bu amul woon laa wax ñun dinañu topp sëriñ Moustapha ndox ngor gim nu ji ngor gim nu ji kese dana tax ñun ñu jàpp ko parce que ngor mënta weesu lii waxuma la ñu di la fay ay cinq milliards waaye am na ñoo xam ne bañ leen digoon dix millions billaahi ñu bàyyi lépp lu ñu doon def ci seen réew daw dem toog ak réewu naar yeeg na mu mel moom mu ni lu ma am musar si diina ma ko gënal moo tax projet bi biñ ko bloqué fii it xoolal ni réew mi mel tey rawatinaak nag mujjinu ngor googu ba noppi yàlla wëlbatiku defal ko lim koy defal yépp ci cër yi te loolu jiitu yépp fa tabaarakallah allahuma laa adurru ba tax na kon école boobu ñu te ñun ñun ci sunu xalaat ñu tuddee ko madrasatul ilmi wal maarifa te mooy école bi ñuy jàngalee nit ñi waaye orienté leen nga xam ne ñun li ñu gëm mooy képp koo mën a doon même pour ñu jox la benn poste de responsabilité waroon ngaa mën a jaar ci école boobu ñu formé la te ñu tudd ko léegi ci Corée ni ñuy former seeni nit ñi ci armée seetal looloo tax seen ministre bi yor seen affaire énergie wàllu courant bi courant mës na coupé vingt minutes ñu génne ko ci télévision bi mu sukk vingt minutes di jéggalu population mais seetal bii yëg-yëg courant coupé vingt minutes nga nekk ministre nga xam ne courant bi coupé ci sa ministère la bokk ñu dëpp la caméra yeeg yëpp nga sukk vingt minutes di jéggalu sa population ndax courant bi coupé te te ci kuddul ci kuddul jullit conscience am dem ba yegg foofu mais seetal lii xam nga kon ñooñu bokkuñoo njiit yi nga xam ni dañuy rey seen peuple ba noppi taxaw ci seen tombeau peuple pour yëkkati seen loxo crier victoire te loolu moo am ñun ci sunu réew yi looloo tax ñu ñu ñu junj sànq ni am na yoo xam ne kenn waru ko politique yi seetal loolu moo tax am na foo xam ne bu fa nit ki jaarul kenn waru ko dénk pe- kenn waru ko dénk responsabilité parce que bokk na ci fi nuy jaar ak nit ba war ko dénk responsabilité mooy ñu xamal que ni ko poste de responsabilité buñ la ko joxee yaa war a nekk jaamu nit ñi waroo nekk seen sang mais bi fa coow lu bëri yi jógee ak histoire yu bëri yeeg xeex yaak yépp mais ñoom li ñu njëkk def mooy dooleel seen santé dooleel seen éducation fexe ba fajkat yi fajkat yi nekk dans de très bonnes conditions jàngalekat yi nekk dans de très bonnes conditions dinañu gën a ñëw surtout ci ñaar ñaari secteur yooyu dinañ ci gën a ñëw mais kon nañu rectifier le tir te mooy gis nga rupture bu amul ci programme colonial bi fi ne mais duñu dem rupture bu amul ci programme colonial bi fi ne du ñu dem moo tax tey lañu gën a nekk ay jaam on parle souvent de l'indépendance indépendance ban indépendance ban indépendance su kàddu la parce que nan ñu noote woon forme bee changé mais fond bi benn la nan ñu nootee woon démb ak bër ki démb forme bee changé mais fond baa ngi fi parce que nan ngay amee indépendance yow ci sa réew nga wax ni tu es indépendant te tey bu ñu duggisee ci sa biir réew ñi nga xam ni ñoom ñoo la nootoon démb tey li gën a baax ci sa réew yépp ñoom ñoo ko moom entreprise yi gën a rëy ci sa réew tey ñoom ñoo ko moom ñoo ngi ciy ñoo ngi ciy suivre benn débat je pense bien que dama xamatul ndax semaine passée la wala beneen semaine bale am ñuy wax ni am na projet yoo xam ne boo ko bëggee réussir tu es obligé nga wut benn tubaab rek mu dem bu demee ci bureau ministère yi léegi léegi ñu taxawal projet bi mais boo dee nit ku ñuul di nga def cent ans quatre dimanche kenn du la sax ma ne seetal bii complexe et avec ça ñu bëgg ñu gëmloo ne nous sommes un pays nous sommes un état indépendant et souverain où est l'indépendance où est la souveraineté tey suñu constitution mais copie collé la ak constitution bu France ñoo ngi seetaan benn vidéo bu sëriñ Babacar Sy bu maam Abdou Aziz Sy Dabaax ñu di ko tuddee sëñ Mbay Sy Abdou mais mi ngi génne kaamil boo xam ni couleur LGBT LGBT yi lañ ci def et pourtant nee nañu fii loolu du fi am te te ñoom ñoo ngi doxal seen seen programme am na loo xam ne boo nee bu fi am mais da nga koy dagg ca source ba mais vidéo baa ngi circulé kaamil boo xam ne couleur LGBT yi lañ ko defaree pour wax la ni façon bi ñu bi ñu bëgg defee suñu politique gu réew moo dëppoowul ak li mag ñi tabaxee suñu réew te fileeg changé wuñ ko duñu dem fenn fileeg changé wuñ ko duñu dem fenn moo tax li ñu war a rectifier tiir bi mooy sunu ndaw ñii ñi Serigne Moustapha def fexe ba am irshad ñu di fa teel a jàngal xale yi ñi ñiy waxal diine ji yépp bu ñu defoon noonu nga xam ni moom mooy jëlaat xaalisam di def ci biir école bi kon dundewu ko mais daf koy dundal moo tax suñu autorité yi franchement parlant war nañu seetaat seen bopp war nañu seetaat seen bopp moom lañu doon junj sànq ne sunu boroom sax nangu na ci biir ay njabootam mu am rebelle bu ko opposé te mu nangul ko ko unzurni ila yawmi yubaasun qaala innaka minal munzarin yàlla iblis révolté wu nekk rebelle te teewul yàlla defalaat ko ay délégation de pouvoir yàlla dooleel ko waaye yow nga bëgg nekk nga bëgg nekk njiit te ni man kenn du ma opposé waaw nga bëgg nekk njiit te ni man kenn du ma opposé waaw kooku ragal la boo nekkee njiit ci diine te ni kenn du ma opposé ragal nga boo nekkee njiit ci politique te ni kenn du ma opposé ragal nga boo nekkee njiit ci aada te ni kenn du la opposé ragal nga loo mën a jiite boo ci ragalee ku loo opposé rek ragal nga te góor nag warul ragal waaw moo tax nit da ngay nangu ku la opposé te ñi la opposé moo tax gis nga des fois bu ñuy wax wàllu démocratie est-ce que nit ñi xam nañu dëgg dëgg dëgg dëgg moo de démocratie mooy lan est-ce que démocratie c'est la loi de la majorité est-ce que sincèrement loolu mooy définition am parce que bu dee démocratie mooy la loi de la majorité te yow élection bu passé par exemple nga génne 49 mais kon kay gagné woo parce que majorité bi dañ la contre major majorité bi mooy cinquante et un pour cent ñi voté contre kon est-ce que bu ñu nee démocratie c'est la loi de la majorité est-ce que définition am loolu la moo tax ba ci moo yi sax war nañu seetaat ba xam dëgg-dëgg seen signification lan la mais seetlu leen bu baax li ñu wax bu ñu waxee ni la démocratie c'est la loi de la majorité élection jàll yow mi ni yaa gagné nga am 41 pour cent te nga ni yaa gagné te fi ñu déparé cent pour cent la si cent pour cent bi yow nga am ci quarante et un bu ñu seetee ñi la contre yëpp ñu nekk cinquante neuf xanaa kon la démocratie nekkatul la loi de la majorité su boobaa ana majorité bi mais il faut dire la vérité il faut dire la vérité quand même ba tax na kon nag yooyu yu jara set la mais ñun dañu yaakaar ne ci cadre démocratie delluwul ci cadre majorité mais mi ngi dellu ci cadre principe te mooy nan ngay fexee ba yow sa xalaat nga boole kaak xalaatu ñi nga xam ni ñoom bokkuñoo ak yow xalaat nga jël la baax ca seen xalaat yépp nga boole ko su ko defee ñëpp yëg seen bopp ñi d'accord ak ñi d'accordul ñëpp dinañu yëg seen bopp parce que sa xalaat bi nga jàpp ni moo baax ak ñi la contre ñoom it seen xalaat nga jël la ca baax nga boole ko ñëpp yëg seen bopp waaye bëgg doxale man lam yakun maana fa huwa didduna qui n'est pas avec nous et contre nous boobu doxul ba tax na kon nag ah waxtu wi day mi ngi bëgg a jot tabarkalla su ko defee rek incha allah ñu xam ne daal am na yoo xam ne kenn waru ko politique yi lu jëm ci wàllu njàngu xale yi maanaam njàngu nit ñi ak seen yar politique waru ci dugg lu jëm ci wàllu ministère de l'intérieur kenn waru ci politique lu jëm ci wàllu atte yi kenn waru ci politique lu jëm ci wàllu pajum nit ñi kenn waru ci politique lu jëm ci wàllu liggéey kenn waru ci politique ainsi de suite politique dafa am fu ñu ko soxla waxuma politique politicien de waaye baatu politique dafa am fu ñu ko soxla damay ree bay bëgg dee en 2019 dafa am benn réew bu amoon ay élection présidentielle ndeysaan ndeysaan bi élection présidentielle yi jeexee ba réew ma fal ka ñuy fal légalement ndeysaan ba président ba demee ba war a defar gouvernement am bi ñuy def consultation yi ki ñu tabb pour def ko le ministre de la justice fekk maa ngi maa ngi maa ngi doon déglu walla ñoo ngi doon déglu waxtaan yi ca rajo dëkk boobu ca benn rajo ca dëkk boobu ki ñu ki ñu ki ñu tabb pour def ko ministre de la justice bi ko journaliste bi touché ba jot ko laaj ko ban sentiment la am mu wone mbégteem ci liñ ko noomee gi yëpp ba pare ñu ne ko no no nan nga fas yéene doxalee xam nga ban baat la wax mooy nu mu neexee président seetal loolu seetal baat boobu ci ku toll na un ministre de la justice ci benn réew la am de ci benn réew ñu ne ko ñu ne ko sa liggéey noo ko fas yéene doxale mu ne nu mu neexee président lu mu bëgg daal loolu lay def ndax moo ma fal seetal loolu ci ministre de la justice ci koo xam ni tey jii li ñu doon xaar ci yow mooy même ku la fal ki la fal su wàccee yoon di nga tekk ci yoon ya nga wax ni moom nu mu ko neexee noonu laa koy doxale ndax moo ma fal kon ana réew mi ana réew mi kon moo tax li Oustaz Hassan Meng wax c'est c'est c'est très important yàlla li mu gën a bañ ci réew mooy justice à deux vitesses justice bi ñuy àttee néew di doole yi ak justice bi ñuy àttee borom nombo tànk yi yàlla bëggul loolu ci réew te incha allah yooyu dinañ ci gën a dugg dinañ ci gën a dugg waaw ah malheureusement nag yu nu waxe fi am mais réew moomu réew moomu seen justice nan lay doxee koon bu dee ministre de la justice ba fa nekk moom dafa wax ne man nu mu neexee président lay defee parce que moo ma fal seetal lii moo tax réew moomu la fa am ci seen justice kenn xamul kenn xamul parce que ku ñu bëgg liquider dañ koy jaaree ci justice rek comme ministre de la justice ba waxoon na ni moom ci ni ko président bëggee rek ca moom la ñuy jaare rek mu def la président bëgg ñu liquider ku ñu bëgg liquider mais réew moomu noonu rek la ñuy marché waa réew muy demee noonu nan lay amee loo xamante ni moom mooy indépendance séparation des pouvoirs nan la fay amee moo tax bu ñu nax suñu bopp bu ñu nax sunu bopp waaw réew moomu réew mu doy waar la est-ce que sax du nekk ca booru Harlem City ndeysaan waaw moo tax da am na si ñoo xam da nga leen di xool rek di leen yërëm tey boo demee ci États-Unis gis nga seen constitution lu tax kenn du laal seen constitution mooy yow président ba loo laal ci constitution ba loo ca laal doo ko appliquer ba ni ngay wàccee dem moo tax laal constitution ba du la yitteel parce que boo ko laalee it amul lu lay intérêt mais seetal ñun suñu ins suñu constitution ni mu mel loo soxla modifier ci sa constitution xool nu mu la arrangé ñu defee ko noonu soo demee ba mu bëgg deñ ba ba nga ba mbubb ma neexatu la nga ni ah na- nañu jëlaat constitution bi ñu ñu ñu dindi ko ñu dindiwaat delloo constitution ba na mu meloon mais fu nu jëm suñu réewu Afrique yi noonu rek la ñuy doxale te mooy mbubb bii laa bëgg kon nañu xotti bu ñu paree ñu jël ko rek dëbb daaxewaat ko defaat fa mais peuple bi nga xam ni moom la ñuy jiite mais peuple bi moom li mu doon xaar ci ñun ñun njiit yi fuñ ci toll wala ñoom njiit yi bokk fuñ ci toll dinañ ci gën a xóot yii yëpp ci introduction yi la diggante démb ak tey yëpp ci introduction yi la dinañ ci dugg ci cadre njàng mi incha allah dinañ ci dugg ci cadre wér gi yaram bi dinañ ci dugg ci cadre liggéeyu ndaw ñi Suñu noppee delluwaat ca sunu Colisée incha allah su ko defee ah ngeen baal ñu àq te ngeen jéggal ñu ci yenn kàddu yi waaye dafa fekk ne rek suñu réew mi war naa mën a weesu fii dafa fekk ni itam façon bi ñuy naxe ci jeu de mots yi waaw démocratie la waaw suñu réew mi nangam nangam fekk ñoom ñi dañ ñuy ñend ñen ñend ak lay set lañ ñuy def waaw ñoo moom suñu bopp moomuñu suñu bopp fenn parce que ku moom sa bopp rek dundal sa bopp te da ngay gis ni tey fi ñu toll am na réew moo xam ne boo fa demee pour ñu bañ France seen baykat yi làmbale la ñu doon def wala seen seen entreprise yi bañ a daanu dan la leen jaral ñoom ñu daaneel seen entreprise u réew réew ñoom yëkkati entreprise u France am na réew yu koy def lu tax ma tudd France it xam naa am na ay réew ci Afrique daaneel seen entreprise u réew pour yëkkati entreprise u France jaral na leen ko te du fi jeex waaw mu mel ni fa tabaarakallaahu ah